Pedal to the metal. Pedal to the metal. پدال یعنی پدال گاز یا ترمز یا کلاچ متال یعنی آهن Pedal to the metal یک اصطلاح یعنی پاتو بذار رو گاز گازشو بگیر بزن بریم پاتو بذار روی پدال گاز که بریم PEDAL TO THE METAL Pedal to the metal. Don't pull my leg. Don't pull my leg. leg یعنی پا pull یعنی کشیدن don't pull یعنی نکش my leg یعنی پای من رو و یک معنی اصطلاحی داره یعنی سر به سر من نگذار don't pull my leg don't pull my leg Pull the other one. Pull the other one. Other one یعنی یکی دیگه. Pull یعنی کشیدن. Pull the other one یعنی یکی دیگه بکش که در واقع یک معنی اصطلاحی داره یعنی خالی نبند. باورم نمیشه چیزی که میگی Pull the other one. Pull the other one. I was wet behind the ear. I was wet behind the ear. wet یعنی خیس بودن یا تر بودن behind یعنی پشت یا پشت سر the ear یعنی گوش I was wet behind the ear یک اصطلاح هست یعنی من پشت گوشام تر بود خیس بود یا بچه بودم بی تجربه و خام بودم I was wet behind the ear یعنی من بی تجربه و خام بودم. I was wet behind the ear. I was wet behind the ear. What a fool I was. What a fool I was. I was یعنی من بودم fool یعنی احمق what a fool یعنی چه احمقی what a fool I was یعنی من چقدر احمق بودم عجب احمقی بودم what a fool I was what a fool I was What a lovely day. What a lovely day! Day همونطور که میدونید یعنی روز lovely یعنی دوست داشتنی What a lovely day یعنی چه روز دوست داشتنی چه روز عالی What a lovely day What a lovely day What are the fees? What are the fees? فی یعنی هزینه fees یعنی هزینه ها What are the fees یعنی هزینه ها چقدره What are the fees What are the fees What did you want What did you want? Want یعنی خواستن. What did you want? یعنی تو چی میخواستی؟ What did you want? What did you want? What do you study? What do you study? study یعنی مطالعه کردن what do you study یعنی چه چیزی مطالعه میکنی چی میخونی what do you study what do you study What do you think? What do you think? Think یعنی فکر کردن What do you think یعنی شما چی فکر میکنید نظرتون چیه What do you think What do you think What do you weigh? What do you weigh? Weigh یعنی وزن داشتن What do you weigh یعنی چند کیلویی وزنت چقدره من از شما میپرسم در قسمت کامنت بنویسید What do you weigh میتونید بگید I weigh مثلا 55 kg kg مخفف کیلوگرمه What do you weigh یعنی چند کیلویی که شما در قسمت کامنت بنویسید بنویسید I weigh وزنتون kg What do you weigh What do you weigh? What does he need? What does he need? need یعنی نیاز داشتن What does he need یعنی او چه چیزی لازم داره What does he need What does he need What does it make? What does it make? make یعنی ساختن What does it make یعنی که چی بشه این اتفاق چی رو میسازه باعث میشه چی بشه که خیلی راحت در فارسی میگیم که چی بشه What does it make What does it make What is eating you? What's eating you? Eat یعنی خوردن What's eating you یک اصطلاح هست یعنی چی داره تو رو میخوره چی تو رو داره ناراحت میکنه از چی ناراحتی What's eating you What's eating you What is the truth? What's the truth? truth یعنی حقیقت What's the truth یعنی حقیقت چیه درستی ماجرا چیه حقیقت چیه What's the truth What's the truth What is your name? What's your name? همطور که میدونید خیلی جمله ساده ایه Your name یعنی اسم شما What's your name یعنی اسمتون چیه شما در قسمت کامنت حتما این سوال رو جواب بدید بدونیم عزیزی که همراه ماست اسمش چیه What is your name یا What's your name اسم شما چیه What's your name What's your name? What other people? What other people? People یعنی افراد یا مردم. Other یعنی دیگران. What other people یعنی چه افراد دیگری؟ چه اشخاص دیگری؟ What other people? What other people? What other things? What other things? Thing یعنی چیز things یعنی چیزها other things یعنی چیزهای دیگر what other things یعنی چه چیزهای دیگری چه موضوعات دیگری چه چیزهای دیگری what other things What other things? What are you up to? What are you up to? What are you up to? یعنی چه کار میخوای بکنی؟ قصدت چیه؟ برنامت چیه؟ What are you up to? What are you up to? What is eating her? What's eating her? Eat یعنی خوردن her یعنی اوی مؤنث. What's eating her یعنی چه چیزی داره او رو میخوره و در معنی اصطلاحی یعنی چه چیزی داره او رو اذیت میکنه چه چیزی باعث رنجش او میشه What's eating her What's eating her What's the damage? What's the damage? damage یعنی خسارت یا صدمه دیدن What's the damage یعنی خسارت چقدره یا خیلی ساده تر چقدر شد چقدر آب میخوره مثلا شما در حالت آمیانه از فروشنده میخواید بپرسید قیمت چقدر شده میتونید بگید What's the damage یعنی چقدر آب خورده چقدر هزینه برداشته چقدر شد What's the damage What's the damage? What is the matter? What's the matter? matter یعنی موضوع. What's the matter یعنی موضوع چیه؟ جریان چیه؟ What's the matter? What's the matter? When do we arrive? When do we arrive? arrive یعنی رسیدن When do we arrive یعنی ما کی میرسیم چه زمانی میرسیم مثلا توی ماشین هستید شما از راننده میپرسید When do we arrive ما کی میرسیم به مقصد مثلا When do we arrive When do we arrive When was she born? When was she born? born یعنی متولد شده when was she born یعنی او کی متولد شده است دقت بکنید که she یعنی اوی مؤنث when was she born یعنی او کی متولد شده است when was she born when was she born Where did they go? Where did they go? They یعنی آنها Where did they go یعنی آنها کجا رفتند Where did they go? Where did they go? Where do you live? Where do you live? Live یعنی زندگی کردن Where do you live؟ یعنی شما کجا زندگی می کنید؟ کدوم شهر؟ کدوم کشور؟ من از شما میپرسم در قسمت کامنت به این صورت میتونید پاسخ بدید I live in اسم شهر یا کشورتون حتما در قسمت کامنت در این تمرین شرکت بکنید Where do you live؟ Where do you live? Where do you work? Where do you work? Work یعنی کار کردن. Where do you work یعنی شما کجا کار میکنید. Where do you work? Where do you work? Where is she from? Where is she from? from یعنی از she یعنی اوی مؤنث where is she from یعنی اوی مؤنث اهل کجاست از کجا اومده کجاییه where is she from where is she from Who made the doll? Who made the doll? دال یعنی عروسگ. made گذشته فعل make یعنی ساختن در زمان گذشته who یعنی چه کسی Who made the doll یعنی چه کسی عروسک رو درست کرده و تعجب بکنید که THE اشاره میکنه به اون عروسک مشخصی که مخاطب داره در موردش صحبت میکنه مثلا عروسک رو گرفته دستش داره در موردش صحبت میکنه یک عروسک مشخصی است Who made the doll یعنی چه کسی این عروسک رو یا عروسک خاص رو درست کرده ساخته Who made the doll Who made the doll Whose car is that? Whose car is that? Whose یعنی چه کسی مال چه کسی کار یعنی ماشین that اشاره به دور یا آن whose car is that یعنی آن اتومبیل یا آن ماشین مال چه کسیه مال چه فردی است whose car is that whose car is that Why should I care? Why should I care? care یعنی اهمیت دادن یا مراقب بودن should یعنی باید why یعنی چرا why should I care یعنی چرا باید برام مهم باشه چرا باید اهمیت بدم به موضوع اصلا why should I care why should I care widely held belief widely held belief belief یعنی عقیده یا باور held یعنی نگه داشته widely یعنی به صورت گسترده widely held belief یعنی عقیده فراگیر عقیده عموم مردم widely held belief widely held belief